Лево. Три. Где-то, да? Эйнштейн. Какой-то Эйнштейн. Три лево, два право, один назад. Давай. Три, два, один. Давай шаг назад. Ой, я не могу. Примерь, вы там. Три. Три. Два. Один. Şöyle bir pop et. Müzik DJ Tansay başlasın. いやいやいや